Esan duen hori ez da erabategia, garai batean eman nuen robotikako ikastaro hori, baino aspaldi ez dudala ematen. Bai? Bai? Bale, ba hoxe, eh, informatikako irakaslea naiz, informatika fakultateko irakaslea, donostiko informatika fakultatean, Ez. A ver. Bai, bai. Listo. Ba, orain bai. Orduan hori informatika fakultateko irakaslea eta Horrelako saioetan, ba, normalean frikia, baina eske fakultatean ere frikia e, nire ikerkuntza dedikatu didalako hezkuntzari. Orduan, ba, an ere ez naiz informatikari arrunta, eta bueno, ba, horrelako kontuekin, e, eskuntza munduan sartuta, nire etesia egin nuen e, informatikako arlo zehatz baten irakaskuntzan, goi mailan, unibertsitatean, Baino tesia bukatu nuenean, e, ba, pixkat begiak zabaldu, ingurunean begiratu nuen, ikusi nuen nire semearen ordutegian, bazegoela informatikarako saioren bat eta galdetu egin nion, ah, zer egiten duzu ehor? Da, ba, beste ikas PowerPointak prestatu. Uf. <laughs> Bale, horri izan zen tenblekea sartu zitzaidan, esan nola da posible, gaur egun horre, oraindik horrela egotea, eta orduan hasi nintzen, ba, pixkat gehiago sartzen informatikaren irakaskuntzan, baino e, B mailatan. Orduan, e, pixkat jorratzen hasi, ikusi nuen, ba, mundu osoan zehar, kriston mugimendua dagoela, zergatik, ba, garrantzitsua da, lehen eskuntzatik e, informatika, teknologia gisa lantzea, ez bakarrik, e, barkatu, zientzia gisa, ez bakarrik teknologia gisa, izan ere tresna bat da, oso ongi, baino e, garrantzitsua da tresna horrek nola funtzionatzen duen jakitea. Bai, tresnak eta Googleek eskaintzen dizkigun tresna guzti horiek eta gaur pixkat kritiko ibiliko naiz. Oso tresna honak dira, E, oso baliagarriak dira egunero egiten ditugun lanerako, ikusi duzuen bezala nik neuk badaukat gmaileko kontua eta gauzak egiten ditut e, Google-en tresnekin, baino e, kritiko izaten ere jakin behar dugu. Eta pentsatzen dut hemen zaudeteno behintzat badakizuela ez dala egia Google-en tresnak doainik direla. Google ez da forratu, e, tresnak doainik emanez, eta danak ematen ditu doainik, ez dauka ezer kobratzen duena. Baino zerbait badago horratzean, bai? Gure datu pertsonalak, arutza doaz. Eta, bueno, neri esan diatenez, ez dut gehiegi ezagutzen zein dan Google-en tratua eskolekin eta esplikatu didatuenez, eskoletan ez dituzte jasotzen e, umeen datuak, umen erabilera datuak eta baino umeak ja e, sartuta daude tresna hoien erabileran. Lengo egunean poster bat e, prestatzen ari nintzen beste kongresu baterako, eta alaba etorri zitza atzetik, eta han neukan e, grafika bat. Eta zentzian, ama hori draifekin egin duzula. Ez. Ez dut draifekin egin, hori kalkulo horri batekin egin dut izaro. Noski, jakin behar da, e, zer erabiltzen dugun, eta kritiko izaten jakin behar dugu, eta kritiko izan alizateko jakin behar dugu zertaz garen eta zerekin ari garen. Horregatik atera esan proiektu hau. Jolasmatika proiektu honetan, egiten duguna da informatika zientzia gisa irakatsi. Unibertsitateko ikasleak joaten dira DBH-era irakastera, eta DBH-ko ikasle horiek jaso dutena irakasten dute aldi berean lehen hezkuntzan. E, a ber, modelo hau, ba, hemen ikusi dugun bezala, e, eh, politia da, elkartzea e, ma, ikasketan maila desberdinak, E, oso onuragarria da gainera ikasleentzako eta iruditu zitzaigun, ba, esperientzia politia izan zitekela, ikustea nola e, gure ikasleek beraiek prestatzen dituzten klase horiek, nola pentsatu behar duten, beraiek ikasi duten horrengan eta nola zabaldu beste ikaslei, hori guztia prestatu behar dute horrela beste zeharkako gaitasun batzuk ere lantzen dira agian karreran ez ditugunak horren beste lantzen, eta e, ba, aldi berean zientzia hori zabaltzeko kapazitatea ematen dugu. Orduan, e, orain azalduko dizudana da, hola, argazkien bidez pixkat nola landu dugun proiektu hau, eta gero itzein godut pixkat gehiago ba beste kontu batzuetaz. Bale, hemen daukagu lehenengo aurkezpena egin genuenean, e, proiektu interesgarria iruditzen zaigu, eta pentsatu genuen interesgarria zala pixkat prentzan zabaltzea, prentzaurreko bat egin genuen, eta hor jarri ditudanak, badira e, institutoan bertan, DBH-ko zentro horretan, e, community manager aukerazko ikasgaian zabaldu zituzten berriak, ez? E, ikasi interesatu zitzaizkidan gehiago hoiek benetako prentsan zabaldu zirenak baino. E, ber, ikerketa lan bat da, ez da bakarrik proiektu bat aurrera ematen dana eta esperientzia moduan landuko duguna. Hori guztia bai, baino ikerketa lan bat da, eta aztertu nahi dugu ongi, zer dan, gu informatikari bezala, pedagogo batekin lan egiten dugu ere, baino jakin nahi dugu zer irakatsi dezakegun maila bakoitzean. Zeren ez da berdina egotea dbh laugarren mailan, LH-ko seigarren mailan edo LH-ko bigarren mailan. Proiektuenen helburua da zabaltzea ez ematea informatika bakarrik maila hoietan baizik eta besteetan ere, baina horretarako jakin behar dugu ba, e, zabaltzen edo irakatsi nahi ditugun kontzeptu hoietatik zeintzuk dijoa zen ongi zen mailatan. Orduan lehenengo gauza e, egin genuen inkesta bat lehenengo saioan ikusteko ba, e, ze jarrera duten ikasle hauek informatikarekiko. E, irudietan ikusten dira lehen eh, DBH-ko ikasleak lehen hezkuntzako hainbat taldetan inkesta egiten ari ziren bitartean eta. Hemen dauzkagu inkestaren lehenengo emaitzak, oraindik proiektua bukatu gabe dago eta ez daukagu datu zehatzik, baino ikus dezakegu ba, oroar ikasleei informatika gustatzen zaiela, etzaiela aspergarria iruditzen, Beraiek pentsatzen dute badaukatela gaitasuna informatika ikasteko, eskerrak, baino ikasi nahi duten ja ez daukatea inargi. Vale, hor ikusten dugu eh, gutxi gora bera erdiak, hau egin genuen likert eskala batean, batetik bostera, orduan topea izango litzateke bosta. Eta hor, bi berrogeita bederatzi, ba, erdi erdian gaude, bale? Gero aztertu genituen pixkat diferentziak. Lehen eskuntza eta bigarren eskuntzaren artean dauden diferentziak. Eta ikusi genuen, eta egia esan espero genuen, lehen eskuntzakoen jarrera desente hobeagoa da dbh baino. Ikusten dugu, ba, gizartean informatikak daukan e, friki txura hori eta baiat dbh eragin gehiago egin du, Eta jasotzen ditugun datuak ikusten duzuen bezala, e, hasieran dauzkazue DBH-koak eta ondoren lehen eskuntzakoak. Lehen eskuntzakoak beti altusiagoak dira. Eta lehen eskuntzakoe, ba, bai, gehiago pentsatzen dute informatikari baten lan nagusienetako bat problemak ebaztea dala, talde lanerako gaitasuna behar dala, ez dituzte ikusten enpoioi gisa, e, DBH-en ja bai enpoioi zea hori pixka eta hundiagoa da. Pentsaera matematikoa behar dala ere ikusten dute gehiago lehen hezkuntzan DBHen baino, askotan pentsatu ezakegu hori alderantziz izan beharko lukela, ez? Baino ez. E, lan, ordu asko pasa behar dituztela, hau bai, alderantzizkoa da, lehen eskuntzakoek pentsatzen dute informatikariak gaudela denbora guztian hor jotake lanean. E, da lehen eskuntzako entzat, lehen eskuntzakoek ere pentsatzen dute gehiago irabazten dugula, baina oroar ikusten da, ba, nahiko gustoko dutela. Lehen eskuntzakoek gustokoago. Eta gero egin genuen konparaketa bat neska eta mutilen artean, eta ikusten dugu e, badagola bakarrik iten bi e, desberdintasun nabarmena erakusten duena, eta da informatikari izan nahi edo informatika ikasi nahi. Eta hemen ikusten dugu, ba, benetan ja, fakultatean argi geratzen zaigun zerbait. Ez? Neskek ez dute gerturatu nahi informatikara. Horregatik hori da beste arrazoietako bat, pentsatzen duguna garrantzitsua dela horrelako zerbait egitea lehen eskuntzatik, ba, e, ikus dezaten benetan informatika zer den, zer jasoko duten unibertsitatean, noski maila apalagoan, baino e, benetako informatika zer dan barneratu dezaten. Bigarren saioan bebrasekin aritu ginen. Bebras da proiektu bat eh, erakusten duena ze lotura dagoen bizitza errealeko ekintzen artean eta informatikaren artean. Hemen zaila izango da irakurtzea, baina bueno, hemen jartzen duen e, ariketatxo honetan edo, planteatzen dana da badaukagula alde batean saski bat sagarrez beteak, orduan hartzen dugu sagar bat, hartzen dugu urrengo sagarra, sagar hori txikiagoa baldin bada, biak konparatuta botako dugu ondoko saskira, eta horrela denbora guztian, orduan, esan behar dutena da bukaeran, zein izango dan mai gainean geratuko zaien sagarra. Azken batean, bilaketa algoritmo bat da horra aurkezten dana. Orduan, bigarren saioan egin genuena izan zen, beraiek egin zituzten ariketa horiek e, beren kabuz, eta bukaeran komentatu egin genien, ba, zeintzuk diren, ze lotura dagoen, bertan egin dituzten ariketa hoiek eta informatikaren artean. Horrela asmoa honekin zan, pixkat e, gusanioa sortzea edo jakin mina, ez? Gero ia sartu ginen e, zenbaketa bitarrarekin, Zenbaketa bitarra, bueno, bakizue, konputagailoetan bakarrik zerokoak eta batekoak gordetzen dira, orduan informatikari batentzat zenbaketa bitarra da gauzarik garrantzitsuena. Baina ikusiko dugu ez dela bakarri guretzat, bale? beste gauza asko daude horratzean. Orduan, zenbaketa bitarra orkesteko e, eh, proposatu genien lehenengo gauza izan zen magia joko bat. Eta magia joko hori ba, egin dezakegu hemen txe bertan. Bale? E, zurekin egingo dut zeren nola publiko oso zabala da, pentsatu zenbaki bat. Bale? Eta orain esaidazu dazu eh, kuadro horretan dagoen edo ez. Ez dago. Horretan? Ez. Horre, ei, ah, ez dizut esan. Zero eta hogeita maika bitarteko zenbaki bat izan behar du. Zero eta hogeita maika bitartean, bale, hor? Ez. Hor? Ez. Hor? Ez, borduan zero da. <laughs> bueno, e, bat, baino asmatu dezakezu zer daukan zer honek bitarrarekin. Oietako kuadro bakoitzean daude, e, bueno, 0 eta hogeita maika bitarteko zenbakiak, hoiek kontatu daitezke bost digitorekin. Bale, orduan, horietako kuadro bakoitzean daude digito horietako batean batekoa daukaten zenbakiak. Bale, beraz, e, bakoiti, zenbaki bakoiti guztiak agertzen dira hemen, zeren zenbaki bakoiti guztiak pisu txikieneko bitean batekoa daukate. Gero ja hortikan aurrera pixkat komplikatu egiten da, bale? Baino, bit bakoitzean... Bale honekin. Bai. E, bit bakoitzean, batekoa daukatenak daude, daude horietako bakoitzean. Eta e, goiko ezkerreko iskinean dagoen zenbakia da e, txikiena, zenbaki bit hori batera daukana. Orduan, esaten dia zuenean ze kuadrotan dauden, zenbaki horren batuketa eginez, lortzen dut jakitea zein dan pentsatu dozuen zenbakia. Bale. Magia, ba ez da inbesteko magia, baino kontua da zenbaki bitarrak daudela horren atzean. Gero zenbaki bitarrakin, aritu ginen jolasean, karta batzuk, puntuekin, esan ez ba hori, e, maila bakoitzean, zer kontatu behar dugun azken batean, bitarra da, amartarraren, e, berdina, baino be, e, ber. Amar egin eh, ez, amar ber bi edo berriro edo berlau egin beharrean egiten dugu bi ber bi ber amar. Orduan, hor aritu ziren kartekin eta erakutsi genizkien jokutxo batzuk bagero bitarra etxean landu nahi baldin bazuten lantzeko. Urrengo saioan landu genuen e, datuak nola gordetzen diren konputagailuan, bai? Zenbakiak bakarrik baldin baditugu, bitar soilean gorde ditzakegu datu hoiek konputagailuan. Baina konputagailuek ez dituzte bakarrik zenbakiak gordetzen, bai? Hori badakigu, gordetzen dituzte argazkiak, bideoak, datu pila bat, letrak. Bueno, ba hori guztia ikusi genuen azken batean bitarraren kombinazioen bidez egiten dala. Eta horretarako ikusi genuen ba, e, argazki bat nola pixelizatu daitekeen eta nola ba, beltzez edo txuriz dagoen bit bakoitza, bateko edo zerokoarekin gorde daitekeen. Beste jokutxo bat egin genuen ere e, paritate ebita lantzen duena, paritate ebita da adierazten diguna momentu batean, datu batean akatsu bat egondan edo ez. Orduan, horrelako gauzak ikusten egon gara. Eta hemen ja sartzen gara pixkat bideratuta programazio horuntz. E, hemen horri honetan ikusten diren aginduak erabili behar zituzten dorre zehatz bat eraikitzeko. Dorrea eraikitzen zen plastikozko basoekin, orduan bat paperean, ikasle batzuk zeukaten paperean ze dorre eraiki behar Beraiek egin behar zuten programatxoa geziekin eta orduan gero robota zan ikasleak eraiki egin behar zuen dorrea. Eta horia sartzen dugu algoritmoaren kontzeptua. Eta hurrengo saioan aritu ginen kartekin e, bilaketa eta ordenazio algoritmoen kontzeptua lantzen. E, noski bilaketa bat egiteko egite asko zerrexagoa da Eh, datuak ordenatuta baldin badaude. Orduan, komentatu genien, haber, ordenazio algoritmo bat nola izan zitekeen. Eta hor daukazuena da, ba, ikasle batzuk, lehen eskuntzako ikasle batzuk idatzi zuten algoritmoa. Aurrena konparatzen ditugu, eskibitako bikartak, eskubitako bikartak, konparatu bikartak, ordenatuta badaude horrela utzi, ordenatuta ez badaude, bikartak trukatu. Pauso bat eman eskubitara, Eta urrengo bikartak konparatu, ordenatuta badaude horrela utzi, ez badaude ordenatuta, trukatu. Eta horrela, pausoak, behin eta berriz, bakarta guztiak ikusi arte. Ikusten dugu, bueno, e, egia esan erantzun guztiak ez ziren hain zuzenak, eh? hau oso politia geratu zen eta adibide bezala zoragarri geratzen zitzaidan da horregatik jarri dut. Baina hori ikaste... Bost, bale, ikusten dugu Ja, Lau, minutu. Bale. Bale, <laughs> gero beste gauza bat garrantzitsua proiektu honetan da e, gauzak egin ditzak egula, Esan dizu bezala hasieratik e, ez... Gure guruan dago ikaslek ez dutela zertan beti erabili behar bestek egin dutena. Bai, orain arte, erakusten dizkiguten tresna guzti hoietan, eginda dagoen zerbait erabiltzen ari dira. Eta gure kasuan, ba, ezin genuen ez, irugeletako berriz ere gaude sarearen kontuarekin, ezin genituen ez, irugeletako e, eh, ordenagailu guztiak sarean konektatu aldi berean, egin genuen azan programazia irakasteko erabiltzen den tresna hori e, fisiko bihurtu. Orduan, piezak egin genituen, eta ja, kode hor tresna horren ariketak eraman genituen e, piezetara eta horrela beraiek blokeekin fisikoki eraikitzen dute programa. Oso gustora ibili ziren honekin, Baino azkenean nik nahi nizuena erakutsi eta bueno, Googleen e, kongresu batean bagaudenez Googleeko tresnak aurkezten direnak hemen daukazue Blockly. Blockly da kode hor programatzen ikasteko tresna horren oinarria. Orduan, e, kode horgen aurkitzen ditugunak dira ariketa oso bideratuak, hoiekin primeran ikasten dira programazioaren oinarrizko kontzeptuak, baino blokik ematen digu aukera beste zerbait pixkat zabalagoa egiteko, ez hain bideratu, ez? Behin, blok, e, behin kode horrekin ikasi dugula programazioaren oinarriak zeintzuk diren, joan gaitezke bloklira eta hemen programa bat E, eraiki pixkat sakonagoa, ez? Hemen adibidez, hemen daukazuen kode hau, da e, biderketa egiten duen programa bat. Azken batean, biderketa, bat denok dakigu, da batuketaren e, errepikapena. Orduan hor sartzen ditugu errepikapen blokeak, baldintzazko blokeak, jakiteko iritsi garen bukaerara edo ez, eta hau e, martxan ikus dezakegu. Baina honek beste tresna potenteago bat ematen digu. Bloke ez gain erakusten digu kodea testuan. Hainbat izkuntzatan, JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart. Orduan lenguaia, osea ja ikus dezakegu bloketik eh, benetazko programazio lenguai batera nola pasatzen garen. Eta gero badaude tresnak ere eh, interneten, ba, bertan probatu dezakeguna. Hemen sartzen baldin badugu bloklik eman digun Pythoneko kode hori ikus dezakegu aginduz aginduz nola dijoan esekutatzen. Ez daukat denborarik hori dana erakusteko, baina bueno. Eta e, azkeneko hau bai erakutsi nahi nizuen, da proiektu hontan parte hartu dugun e, guztion irudia, bai, e, tolosako horixe e, eskola eta guraso elkartea, Samaniego eskola eta guraso elkartea, eta UPV-ko informatika fakultatea. Ikusten duzuenez, dana eskola publikoa da, eta punto nere ustez garrantzitsua. Bai, e, informatikaren ikaskuntza, egon behar du guztion, guztion eskura. Ezkerrik asko durde. Dena dela, edurne eta besteok ere gongo gara, Ba, ez dakizu arte. Edo zein momentutan berarekin joan zaitezke, itxekitera, eta berak egingo diuzu,